立場的に対外的にそうお前たちの妄想的に俺の頭を踏んづけてる野郎がいるとしたらあの野郎は直接俺の頭を踏んでる男だなナイト 内藤やお前の行く先に何があるお前は何を持ってるおもろいもん見っけだなおい高橋宏夢 お前が欲しいのはこいつだろおいえおい俺が欲しいんだろえまあいいよ何度でもいつでもやってやるよえおうやるだけその分叩きのめしてああ実力の差というのを見せてやるよああ毎試合毎試合酒だけ飲みに来やがってあなんだ人の酒だったらいくらでも飲めんのかああ ょっぱいな自分で飲みなさい自分であそれとも何かノブさんに飲ませてほしいからわざわざわざわざこんな毎回毎回毎回毎回ちょっかいかけてきてんのかお前はノブさんだけ見てんのか俺はお前のことちょっと見てたんだけどな興味がねえんだったらまあいいグシお前いつも元気ねえな試合終わると一言も喋ってねえじゃねえかああ 伝わってこない何もいやこの間3チームいませんでしたよもう1チームあもう1人いたなまああいつらでやっても結果同じだからなああ防衛数稼ぐとかそんなしょっぱいことする気ねえからさ来なくていいよどうせ今日も試合ねえしかっこ悪いなお前 <laughs> まあやった分だけ叩き潰してやるかそれだけだ鈴木みのるいやプロレス界の王様そんなに俺のことが気になってしょうがないかまあその気持ちはわかるよでもさ今ニュージャパンカップ中だからまだ勝ち残ってる選手もいるわけでね失礼な話ですよ鈴木には あの言葉を送りたいねわかるでしょじゃあ皆様また明日後楽園ホールでお会いしましょうよアスタマニアナアディオスあれれあれれおかしいなウイスキーで酔っちゃったみたいおかしいなあれれ大丈夫かなまあさあの二人面白いよね俺が アメリカ遠征してる間あいつはどこ行った早く帰ってこいだの言ってたくせにさ俺がいざ twitter で2人に「ただいま」って言ったらさ「ただいま」なんて何も聞きたくねえとお前が帰ってきたんでどうでもいいおいおい俺が相手にしてる2人はまさかツンデレだったとはないや面白くなってきたよ 強そうなツンデレ2人見つけた